наполнена музыка сердца. Устроим праздники и сбудем Своих мучителей забудем Вот сквер пройдемся до конца Найдем любимейшую дверь за ней рекрессенталяционных, куда с востоком увлеченных, где сомы тихий грусть своих глуботе, где сомы тихий грусть своих глуботе. Какая музыка была, Какая музыка звучала, она совсем не получала, а лишь тихонечко звала, звала добро считать добром, и хлеб считать благодеянием страдание вылечит страданием, а душу греть вином или огнем, а душу греть вином или огнем. Извигил полночницам, Нас гений издали приметил, и отключив Capcom Automation и дали иную показал, Там было очень хорошо, и все вселяло там надежды, что сменит жизнь твоей одежды. La la la la la la la la la la La la la la la la la la la la la Ngapone musika cerita понимаешь, это странно, очень странно. Ну такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собою мне не справиться никак. Люди просто не делами, люди едут за деньгами, убегая от обиды, от тоски. Hayajero, Hayajero, Savitstami, Satumangam is a Savakampagi. Hayajero, Hayajero, Savitstami, Satumangam is a Savakampagi. Panuan is a Costa, Costa, Costa. sprzedało, kto akurat każdy uchodziłem te wystawione ostro, oczne ostro, gory, słońce, pichty, piesty i daszty. Puspany balkona widzę mnie w daroku, czy wadany, prawie tylko wstrzymać w आया जाइए तो आ जाइए तो सट मांगाम सब स्टाम इस सब कब भी तुम कुछ बता पर्वत आ जाइए तो आ जाइए तो सट मांगम Samitsami tata Vakapegi. Ты у меня одна, словно ночи луна, словно степи сосна lòng ngọc ca tu vi nga nhẹ tu tự cô ta coi ni sa ca coi ghê coi nhẹ rất tu ma nga mi đam nhẹ mi sa nga mi vì nhẹ pra wa ta сумиках города, Подвиг дождя цвета, Чтобы светить всегда, Чтобы гореть метель, Чтобы стелить постель, Чтобы качать всю ночь, Hokere белый дождь, Вот поворот какой, Делит за секой, Можешь отнять покой, Можешь махнуть рукой, Можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти. Только цвети, цвети. Я спросил у ясеня, где моя любимая. Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тропода, где моя любимая тополь забросал меня осенью листвой. Я спросил у осени, где моя любимая. Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал, где моя любимая? Долго дождик слозерил за моим окном. Я спросил у месяца, где моя любимая месяц сердце в облаке Не ответил мне Я спросил у облака Где моя любимая Облако растаяло В небесной синеве Друг ты мой единственный Где моя любимая? Ты скажи, где скрылся Знаешь, где она? Друг ответил преданный Друг ответил искренний была тебе, любимая, была тебе, любимая, была тебе, любимая, а мне жена. Я спросил язня, я спросил у дробана, я спросил у осени. Z moim przyjacielem szukałem po wędrówki, pasałem wędrówki, pasałem wędrówki. Przyjąłem rozszukałem głębiej za zarobki, taki marówkowa na mnie podają, to wstało to pasadka, to śnieg, to deszcz. стирая палатка, И писем не жди. Идет молчаливо в распадах рассвет. Уходишь счастливо, приходишь привет идет раздор по полосе Мудок Серега, Мудок Серега, Серега Санин, Серега Санин, гордый копот небесами. Другого парня пекла не пошлют, то всего то посадка, то снег, то дожди. Серая палатка, и писем не жди. Идет мотлива, проспадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь привет. Два дня искали мы в тайге капоты крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть и долетел совсем немного. И до дотянул до посадочных когтей, то слово, до посадка, то снег, то дожди. серая палатка, И ты темнишь идет молчаливо, Проспадок рассвет, Уходишь счастливо, Приходишь привет. Всем нашим встречам разлуки присутствованы. Тихий печальный гучерует танго сосны. Пеплом несмелым потянулись около костра. После окончилось все, оставаться пора. Милая моя, он расскажет новое, где в каких краях встретишься со мною, милая моя. Солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, когда сожили палатки концерт полет каждый раз правил искатель разок самолет. И потихонечку пятится тропот крыла. Подуш действительно попробуй с нами легла, милая моя. Солнышко мое, где в каких краях? встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, не утешайте меня без слова вкусны. Мне в этот год отгусевые танго сосны. Только без солнца краснеет кусочек огня. А у огня ожидает, представь ты меня, милая моя. Солнышко рысное, девка в каких краях, Светишься со мною, милая моя. Это он скажет мое, где, в каких краях, встретишься со мною. моя, моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною.